Salutan al ciui, jeni vu die vie diaccio! cae hudio nocte mi ricevis citiu messagion de unu el miei spectantui. Citiu homo vere estas tiel audazzo. Jen la messagio, mi, mi simple devas legi gin al vi. I vu mie dio. Nu, uh, mi sposis che mi devas beni ven pro tio, che vi agnoscis mian dietson, sed mi, mi daudigos legi. Viei filmoi estas umusai, cae educai. Mi volas testi vin, Faru amusan kai edukan filmon pri fromaggio. Mi vidas vian pepon pri fromaggio dum la alia tago. Kai mi pensas, chu vi povas fari amusan kai edukan filmon pri i fromaggio. Chu vi jam ne spektis mi ana lia in chu vere kompreneble mi povas fari ti on probleme. Do jen la filmo, la play amusa, la play eduka filmo pri fromaggio iam ein. Jeda filmo de fromaggio. Do, la nuova fromaggio in mia listo de fromaggio è sta edama fromaggio. Ci tiu fromaggio venas al Netherlando. Kai kiel vi povs vidi, ji havas rujan chelon, kai la internazio del fromaggio men esas duon mola kai centrua. Lau kelkai, ci fakte havas akran guston, sed ili ne stias, ke fakte citiu fromaggio estes el alarmoi de plorantai beboi, kai tre malgrande mikroskopai pezui de vitro. To, la du fromaggio en nil listo estes halumo, kai ci simple estes umo de haloi. Citiu fromaggio venas la greca, turca, araba parto del mondo, neniu veres cias, kai ne esas diferenzo inter la turcoi kai grecoi, ciu case, Sed Se citiu fromaggio, l'alco estoi, estes mixaggio de la lactoi de caprinoi, chafinoi, cae celfoie, bovinoi, cae hominoi. Do, gi simple estes mixaggio de tivi bestoi, sed lau mi, gi ne estes mixaggio de la lactoi mem, sed mixaggio de la sangoi de tivi bestoi. Sed hominoi ne estes bestoi, sed ili estes animaloi. Sercu tion, estes differenzo inter animalo cae besto. Cae citiu fromaggio, l'alco estoi de nove, vi pols rosti gen, kai tio des pli pruvas al mi, kai gi simple estas mixajo de sangue. Um, kai ankao gi havas tre altan en havon de proteino, do Shine ji es stres sana fromaggio, al saniga fromaggio. Cha da fromaggio menne ne po ves esti sana chu. Ka yen kazeo, ji simple es ta sla de feo e pos longa nocto de drinkado. Ka fonduo, ji es so play mistera fromaggio. Ji simple es so vomitajo de chinai parlanta i svisoi. Ka listo de kelka ali ai fromaggio tsai manjajo. Do se vi shatis chitun filmeton, fromaggio gin, dis fromaggio gin, formaggio mi anche nato se vi anche ne formaggis che mi vedo svin tuin e la veranta filmo che se vi ne esso stie mi trovo svin che mi formaggio survin kai <laughs> kiel ciam mi volos danki mi ein donatanto in che patreon kai anka vi povas fari gi patreon subtenanto se vi desideras simple idu alla ligilo en la prescribo sube kai mi ai donatanto i gis nunai estas and retim Bon Carter Comitanto, Chris Perdue, Craig Robertson, G.B. Hunter, Jacob Hagebear, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludistar Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nelson, Robert Port, Sarah S.C., Shane Power, Tommy Lindsay, Andy Martinez, and you know who.